欢迎收看《天天开心》。六月二十九号，今天有特别来宾。来宾，你是你是谁？我是定。你是定哥是不是？啊，我是谁？你是老，我是老爹爸爸，对不对？好，啊，你今天为什么没上学？你被退学是不是？不是，听课。定哥好。每天听课。那你今天会不会让大家都中大奖？会。看镜头，会不会中大奖？会。有信心。有信心，对不对？ 啊中大奖买玩具送给你好不好？好，好嘞，我们开始进来播报今天的号码。老爹帮你整理的 FB 十大热门的号码，其实我觉得今天的三位，哦，今天的三位很特别。你喜不喜欢三？你喜欢三号吗？你们班同学三号你喜欢吗？二十三号你喜欢吗？哎，不喜欢啊，二十三号的，嗯，都可以是不是？好，来，我们今天哦。 三位蛮多的，好，那老爹现在播第一个，来二三三八这个奶嘴弟，二三几几好，我跟你讲，今天还是一样这样子，即时一定封牌，今天二三三二一定会封牌，好，今天二三三二一定会封牌，你知道为什么二三三二会这么多封牌吗？因为很多人买啊，很多人买就会中大奖啊，会不会中大奖？ 对哈，好二三三二要记得要把握好三八这一只三八哈，它上一期没有开，但是哦有可能再空一格再开，所以今天三八的几率很多人在抓，好，今天我你讲三尾八尾今天都蛮多的，等下你会看到一八二八也开始会跳出来。好，那三八这个是目前的。好，我们来看大卡车这个大卡车目前是叫二，大几号？ 二一三六，再大声一点！二一三六，好，你喜欢二一三六吗？你喜不喜欢二一？你喜欢二一是不是？所以二一会连庄喽。昨天呢，哈老爹的群主就在讨论，有人觉得二一会连庄。我一直觉得这五支牌里面，哦，这个我弟得牌来对有没有？真的有几支牌会连庄？啊，老爹是抓了，哈，老爹是抓一七或零八了。 那也有人抓二一零八一七二一这三只里面可能会有一只会连庄，这是真实的，我们也觉得是蛮有把握的。而至于三六这一只呢，是怎样子？已经刚好比较偏冷，哦，比较偏冷。我这样讲哈，近期的板路牌有没有哈？都没有，真的真的可以抓得很准的。 所以大家开始往冷的那边去装，哦，会往那边冷那边装。来，下一个，这个叫小伟的，他开他介绍几号？十十一一零一零跟一三，来一三这一只哈，大家养很久了。好，这个一零一三这一大家养很久了，包含今天的，一零二零三零也怎样，铁定会怎样子被买光？被买光？被买光？中大奖？会不会中大奖？会不会跟观众讲？会不会中大奖？ 我不会怎我问你的。啊，那我就不知道。你就不知道，好了，你够诚实。好，你看，像这个招财猫，今天还是推荐一零二零，所以今天的二和一零二零、二零三零、一零三零应该也很快的恢复风牌。啊，我觉得啊哈，这个林伟养了那么久了，也差不多是是时候了，对不对？差不多是时候了，对不对？嗯。哦，好来，我们看这个扑克。 零六二四哎，他说他喜欢六号哎，丁哥你觉得六号如何？你喜欢哦，老爹的分析啊哈，零六二四啊哈，它是属于偏冷的啊，偏冷的呢是怎样子？因为呢板路抓不出来，所以啊它是抓零六二四是这样，用冷牌用坐车去撞它。近期很多的高手，近期很多的朋友都会讲说啊，我用贼起来喝？ 冷机 U 啊，按过一支一支慢慢弄弄弄有机会，好，所以零六二四，我相信一定是坐单车去装它，好，零六二四，好，但是定老爹不怎么喜欢二四诶，你会喜欢二四吗？啊，你会喜欢零六吗？呃，零六。 你喜欢零六，那二四你会喜欢吗？不喜欢。那我们就把二四写起来，跟大家讲，二四不会出啦。把二四写起来，丁哥去旁边把二四写起来。好，我们丁哥在写二四的过程中呢，哦，然后我们来看一下这个进城大哥，一八三三，一八这一支牌哦，老爹看一下，老爹作弊一下，一八只会几波亏啊？会不会持续继续给他们看下去？ 我觉得一八不会开，好来给大家看一下，来二四二四这样子，你要打旁边，要打个叉叉，不会开。我就是又打一个叉叉。好，好，一八这一只哈，刚好是八七啊。好，我是绝对不会看。定一八再帮我写上去，小助手加油哦。好，阿三三嘞，三三有机会哦，哦，三三有机会哦。 哦，三三有机会来，我们来看这个一六二九一六哈，这支哈要注意，我觉得它很漂亮。好，我觉得一六这只很漂亮。好，可以可以可以可以可以来。一六这只很漂亮，一定要注意它。好，昨天老爹有开一个板路牌那里哈，一六二九这两只，我觉得我觉得有在抓一六二九的，他也中了老爹的牌，也中了很多的板路牌，一六二九。 请关注老爹都想推荐这两只的，我老爹自己都想推荐这两只好，来零九跟你多少？一三。好，来零九你喜不喜欢啊？老爹不喜欢，帮我把它掀起来。 <laughs> 有这个小助手好轻松啊！ <laughs> 好，零九，零九认为目前是比较不会开的一个人号啦。好，我觉得他不至于在不在班？还零九啦，零九啦，零九啦。啊！一生。 一三老爹觉得有机会了，不要乱讲哦，到时候观众会说，哎呦怎么没有中？那可能会打丁哥的屁股哦。哦，零九一三这个，零九，这是潇洒哥推荐的。啊，零九我是建议把它删除掉。好，我们来看潇洒哥，零三一零，这是闪电侠。零三会亏不？会让一给不？我认为不会。定零三给他，咔嚓。 咔嚓，把零三咔嚓掉好不好？啊，他抓的也没错。零三一零、零三零八一零，拢是甲贵州的，好，拢是甲贵州的人。我难讲正，好零三，那一零我们把它给咔嚓、咔嚓、咔嚓。零三我不喜欢的，那一零也要咔嚓，好不好？把它咔嚓起来可以吗？好，可以哦，好。 我们来看最后一组，来，这个老爹把它呃，特地的把它抓出来，就是说刘氏这个一七二九，我们来看一七的版路，一七也曾经有连，也是有连庄过的哦，所以坦白讲，一七要防连庄哦，一七要防连庄，啊，至于二九有没有，真的是漂亮好宝宝，上次八七，这次也八期八七，所以二九真的很漂亮。 一七配二九，跟刚刚有一个不知道是什么东西配二九的，我们往往直播往前来去查，都很漂亮，好不好？都很漂亮。好，时间咻一下就很快了。丁哥要跟大家讲什么？晚上七点意要看老爹的直播啊！跟大家讲，晚上七点要看老师的直播。老师，啊，老爹啦。老爹。那七点你会来当观众吗？你会来当来宾吗？ 你来看你的心情，想不想当来宾？是不是？我想要。你想要当来宾吗？嗯。但我决定好麻烦，我不想让你进来，可以吗？你也是想要。 <laughs> 你也想要。好啦，那跟观众讲，我们今天要中大奖哦。我们今天要中大奖。加油加油加油！加油加油加油！七点见，拜拜。